Tanto rame rame Kala ben bedena kerap ben sape benyak reng manca padena sape buru tuli buru rowa sape nala Acecer ela e kerap senempak sambi atanteng atena tak takok mate sape buru mara angin tak takok sape angsal kening nyalet eh sape mingkir tuli mingkir eh sape mingkir ma Terkam maaf bula kau senyarea Bintang tep ngaretep Langit na persek Ma pernah alam Katon na deri tengkengar Ombok na tak bengar Inang alesen klaben bereng tegangan pornama epeng kisereng cacena tera terkatara aduh pernah ong